哎，大家好，很高兴回到烟瘾 career。我们在之前领导力的主题里面谈到许多的日常活动，日常活动里面少不了的一件事就是沟通啊。沟通这件事最重要，就是我们必须要做正向的沟通，以及主管要做一件很重要的事情，是在这个沟通中，我们最好给予的都是回馈。这个主题里面我们要讲的，就是我们怎么样？ 正向的回馈来达成一个正向的沟通。我们都知道，一个好的沟通方式一定是有来有往。其实沟通的课程很长，在这个 video 里面，我不太可能把全部的啊沟通技巧真的一起都讲讲完啊。但是我们可以比较简单的讲说，我们用什么样子的回馈方式呢？可以去做一个比较好的沟通。因为在沟通的过程中，我们常常会发现，通常一方。 开始闭门不愿意沟通的时候，都是踩到了某些点，尤其是情绪，让对方不太愿意再沟通下去。我希望就是让你了解说，我们怎么样子来啊，组织我们所说出来的给予的回馈跟字句，减少对方在情绪上的反弹。哦，我们会问一个问题：，什么叫做回馈？其实回馈指的就是说，我们描述一件事情的事实，不要去。 哦，在这个描述里面，参与掺杂我们任何所有的情绪，或者是个人主观的一些意见进去，这个就叫回馈。那回馈最简单的做法就是讲 C A R 三个东西，好，或者是说 C A I。所谓的 C A R，C 指 case，在什么样子的状况下，在什么样的 case 下，然后 A action 做了什么像样的事情，R result 得到什么样的结果，或者是 I。 发生什么样子的影响？哦，所以 C A R 的原则就是：哎，你在某一件事情里面，你做了什么样子的事情，得到什么样的结果？像这样的东西为什么重要？这是我个人啊观察了很多不同国家的文化之后啊，像我们很常遇到日本的客人，你在跟日本客客户做交流沟通过程中，你会发现日本文化，或或者是你自己，如果你有日本的朋友，你会发现日本的文化很在乎所谓的流程。 他中间怎么做？什么做做每一步做了什么事情？在哪里有了问题？哦，这哪边没有做好？他在哪一步做改善？你会发现他很重视这件事情。那台湾的文化很有趣，台湾的文化就非常的爱找问题。当他发生了问题的时候，他就非常的爱，哦，跟你说话。这个问题是谁？怎么发生的？谁发生的？谁应该出来负责？你会发现台湾的文化哦，无论从政坛、教育到你家里的所有的日常活动中，大家都非常的爱讲这件事情。那包括像嗯。 我们在跟父母之间的活动，我们都可以看得出来。你今天考一百分，你每次考一百分，父母奖励你两句。我跟你说，你考的很棒，你考的很好哦，你下次再努力哦，希望你继续维持下去，这样没了。可是你只要一次考不好，哦，他可以跟你骂半天，甚至他可以，你的父母可以跟你拿这件事跟你不高兴很久。所以我希望说，呃，我在做这个 video，它可以让我们的主管从我们的主管开始。 哦，甚至从我们这一代的父母开始去改变啊，台湾这种让我个人觉得很受不了的一种文化，因为我觉得这种文化是非常糟糕。找问题啊，检讨问题当然是必要，但是它绝对不是一个应该要被关绝对关注的焦点。所以我希望啊，我们能给部署的，或者是给我们子女，都是一些正向的回馈，因为毕竟哦，正向的回馈，所有的哦，我们的部署，我们都希望他成长，我们的孩子，我们也希望他成长。 正向的回馈跟赞美，对于他而言，就像啊植物所需要的阳光和水分一样，你必须持续的灌溉它阳光，灌溉它水分，它才有办法持续的长大。如果你常常只跟他检讨问题，它是长不大的。就有一个统计学，他就做过一个哦，做过一个研究，他说好像是百分之七十还是百分之八十的人，你看他只要做对一件事情。 你当场马上口头就好，你不用给他什么，你口头告诉他说你做的很好，他这个他就试着再把他做好这些事情再做一次，因为他想要再得到一次正向的回馈或者是赞美，这是人之常情。所以，我们只要在适时的、适当的时候给予正向回馈，我们都可以让他把做好的事情一一直、一直的再去做好。所以，我们在沟通的字句里面，我们尽量不要使用“但是啊”“可是啊”“不过啊”“虽然啊。 因为这种话，无论你接的你原本的啊描述是多么好的东西，你只要加上一个可是或是不过，这个前面你前面讲的这些所有好的东西就是一概否定哦。你这次考得很好，不过呢啊不好意思，你考得很好这件事就被消灭哦。我们常常在很多状况下是呃对方明明做得很好，可是我们还希望他在某些部分在做好。 他已经做，例如说他要做八十分，但是我们希望他做到九十分。那我要怎么不用这些字，然后又让他知道说他哪边没做好，可以再加强？我们可以说，哎，你什么时候事事情做得很好？如果我们再怎样怎样怎样的话，再怎么做的话，会得到一个更好的结果。你希望他做事情的这个整个，我用这个三明治的方法把它加起来。我们举一个例子。 哦，假设说现在你有一个部署，他跑了一个专案，这个专案他因为一些资源或者是因为脐橙的关系，他非常的紧急，但是他还是啊历尽千辛万苦之后，沟通协调有的团队，让他如期达成了。只是说他在这个过程中呢，他可能跟客户在沟通上，呃，没有这么顺畅，那以至于说客户对他这个成果还是有些意见。 那当然，我们啊，他好不容易达成这样子的成果，我们不可能去告诉他说，哎，你做的很好啊，可是客户还有一堆什么样的意见啊？这就没有所谓的正向回馈，因为这你告诉他这个就是你等于在否定他，你在告诉他说你其实没有做好，你的重点是客户对你还是有不满。所以我们可以用刚刚我讲的这个三明治的方法这个某某某啊，你这次哦这个专案，我们刚刚讲 c r 啊，在这次这个专案里面啊，哦，这个专案它的缺乏资源啊，然后 schedule 这么赶啊？ 但是你很努力的去沟通各个团队来，然后协调他们进来，把这些事情完成，如期达成了这个专案，客户非常满意。如果我们在这个过程中啊，跟客户的沟通可以再啊更加紧密一点，让啊整个专案的流程更透明化一点啊，客户对你的评价一定会更高。我们现在已经很好，我们怎么做可以做得更好？这样子，我希望就是。 哦，这个 video 可以带给荧幕前的各位，就是你们，让你们有更好的沟通方式。像我们之之前提到，就是有许多的你跟部署之间的互动，每天的日常的互动，在这过程中，你随时都可以给他正向的回馈，让他得到这些养分，让他成长。我希望我们都可以经过这些沟通的成长，然后一起，大家一起成功。